Tiens la nouvelle marine E ora gine fihe ora na gine E ora gine gia hora muvia E ora gine gia hora na guvia Tina jora ka muvia lela Nikia novia na hora na kijie Magaruvia migia la mora. tan uvera niger omnie, nina eura, nina eura, nina eura. Sorina unge lalo, ua indegi omo, doro galan doro vide, Yeah, I'm Oh,